welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets op Koningsdag doen en ja, tot zo. Hallo en vandaag gaan we het hebben over de tijger in nood, want er zijn nog maar heel weinig tijgers. Tijgers worden ook wel de binnenbijters genoemd komt omdat ze altijd beginnen bij de billen eten. En wist je ook dat vissers in Bangladesh en India hebben maskers op hun achterhoofd. Dat komt omdat de tijger altijd van achter aanvalt. En daarom denken ze dat het voor is. Ik zal jullie wel even een plaatje laten zien. Nou, even kijken, hier staan nog wel wat leuke weetjes in. De kleinste tijger is de Siberische tijger. Nee, dat is de grootste. En de kleinste is de Sumatraanse tijger. Kijk, hier staan ook wat plaatjes. Dat is de Sumatraanse tijger, Siberische tijger, Indo-Chinese tijger, uh, tijger, Maleisische tijger, Zuid-Chinese tijger, je hebt dus echt best veel tijgers. Toch zijn er nog maar 3600 tijgers. En ze leven zo te zien in Kazachstan, in China, Nepal, India, Bangladesh, zoals ik al zei, en Indonesië. En volgens mij in Rusland. De Siberische tijger heeft een eh, hele mooie gestroomlijnde vacht. En daarom willen we graag niet dat hij uitsterft met allemaal andere tijgers. En daarom voeren wij dus actie. Je, je kan eh, aanmelden, je kan meedoen. En eh, op de site, hier, bij jou in de buurt. Kijk op de site voor leuke tijgeractiviteiten bij jou in de buurt. De WNF teams organiseren van alles. Dus er zijn echt allemaal dingen georganiseerd. Je kan dingen actie voeren, je kan alles doen, je kan alles doen wat je wilt. Nog een leuk weetje. Tijgers brullen niet vaak, maar als ze het doen, kun je het wel op 2 kilometer afstand horen. Zo, dat is mega ver. Ik denk dat de tijger nood zo wild. Ik denk dat de tijger in nood zo brult. Hoe brullen de tijgers in nood? denk dat de tijger nooit zo brult. Ik denk dat de tijger nood zo brult. Ik denk dat de tijger nood zo bult. <laughs> Ik denk dat de tijger in nood zo brult. Help! I think a tiger in need roar like this. Ik daag jullie uit om toch een filmpje op YouTube te zetten van de tijger in nood die brult. Nou jongens, dat was deze vlog voor deze week. Alsjeblieft, doneer wat. Voor 3 euro kun je tijger spatie Ion Kian, dat is gewoon de naam van mijn YouTube kanaal, naar nummer 4333 sms'en. Dus tijger spatie Ion Kian 43 naar, naar nummer 4333. Dan doneer je eenmalig 3 euro zoals ik al zei. En eh, tot de volgende vlog. Damn.